Gràcies, senyora presidenta. Se sent? Em crida l'atenció que demana que ens oblidem de les càmeres amb una escenificació tan estudiada. A veure, després... Després, bé, després del 24M, en els dies previs a, a la nostra activitat, pensàvem, hi havia un debat, per favor, eh, hi havia un debat en, en els familiars, en els amics, sobre com seria no, això de l'activitat parlamentària. I una de les conclusions a les que arribàvem gent, gent innocent era que el Partit Popular se tindria que currar les, les propostes de les, des de l'oposició. En canvi, hi havia altres persones més informades que ens deien que això no passaria. Ara lamenta haver perdut l'aposta. Aquest és un exemple més d'una proposta per a introduir soroll a aquest Parlament, però aquesta vegada han fet un pas més endavant. Avui estan fent un ús groller de tragèdies que afecten a milers de persones en una situació de conflicte en què, a més a més, té alguna responsabilitat la política exterior espanyola. Saben tot el que hi ha darrere? Els ho explicarem algun dia. Miren, sou nou, nou vingut a esta casa, ja li deia, però ja sé qui té ganes de col·laborar amb assumptes transcendentals o qui no i ja sé quines són les eines parlamentàries que tinc a l'abast per a, si tinc algun dubte de com el govern eh, aportarà, eh, posarà els diners, eh, preguntar-ho. Hi ha preguntes parlamentàries. Hi ha fins i tot, està funcionant prou bé, alçar el telèfon i preguntar. Eh? I així ens estalviaríem, ens estalviaríem debats com estos aquí, ocupant hores i hores en un tema que té camí de resoldre's. 200 milions, diu vostè que, que el govern espanyol habilitarà en 2017, veritat, per a l'atenció dels, dels refugiats. Molt bé. Saben vostès quan se debaten els pressupostos així? No tenien aquesta proposta, no podien esperar a fer aquesta proposta d'habilitació d'un fons de contingència en el debat de pressupostos? Clar. No, I mentrestant ocupem així un temps preciós per a resoldre altres temes. Que no tenen, que no tenen idees, que no tenen idees per a, per a la millora de, de la vida dels valencians? Si voleu idees, n'en tenim en esta part de la bancada. Per favor, per favor. Per, cert, amnistia internacional, no amnistia fiscal. No sé en què estaria pensant vostè abans. Sí. Ja en tindré, ja en tindré jo, però esta vegada... Castelló. I ja se preocuparà vostè de fer... Senyor Castelló, senyor diputat, per favor, anem a continuar. Senyor Castelló. Bé, vostès en l'exposició de motius de la seva PNL diuen el Ejecutivo español ha demostrado su responsabilidad y su solidaridad ante esta grave problemàtica. Això quan ha passat? Perquè primer el 1 de septiembre dijeron que aceptaban la mitad de, lo que proposaba Europa, que estaban al límite. Una semana después, que podían albergar así a 15.000 personas, Ya se va a envalentonar. Pero es que fue una semana la prensa titulaba eso, España rechaza el mecanismo permanente de reparto de refugiados y se suma al discurso de Orbán. en el texto de la noticia, el presidente del Gobierno español se ha pronunciado también contra este instrumento. todavía no hemos puesto en marcha el instrumento provisional pactado en julio. Eso va va dir Mariano Rajoy el 15 de octubre. Claro, la predisposició del govern espanyol és molt clara, ens queda molt clara. Vostès van registrar aquesta proposta el 2 d'octubre, quan, quan estava aquesta proposta envalentonada de rebre a 15.000, però ara ja està dient Rajoy que preferís donar diners a Turquia i establir camps de concentració allí. Per acabar, estic quasi fora de temps, un detallet de les dues propostes presentades. Esmena de compromís. El pla d'inclusió de persones refugiades ha de garantir una vida digna a les persones refugiades. Proposta original, la del PP. Crear un fondo de contingència social per a cobrir les necessitats de les entitats públiques o privades, col·lectius socials i particulars que acojan. Y aquí ni persones refugiades ni vida digna no se refereixen a les persones, se refereixen a... a que anar acabant. que anar acabant. I per què passa això? Acabe. Perquè vostès perceben l'acollida dels refugiats com una molèstia. I això és el que reflecteixen fins i tot en les seues propostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jiménez. Suposo que per a rèplica, no, senyor Caballero?